sale airoso de, la resolución de, esos problemas. Eh, de hecho, eh, nuestro primer contacto fue eh, por un problema abierto que teníamos, que, estábamos ya desesperados diciendo, bueno, pues, este problema pues, se quedará abierto. Llegó él y, lo tenemos. De manera que pues, es un matemático brillante donde los haya, un buen amigo y buen conferenciante, así que estamos deseando escucharlo. Muchísimas gracias, Juan. Es todo el, para, todo placer para mí. Eh, también em, em, siempre, bueno, eso es un lugar muy querido para mí, que sea Alicante y Ilche, y les agradezco, os agradezco para todo. Entonces, la verdad, vuestra presencia, en mi trayectoria también ha sido la más decisiva para tener esto, estos logros. Y quería agradecer, por la invitación y <clears throat> mil disculpas por no poder estar mucho más tiempo por la culpa de mis queridos colegas. ¿sí? Y bueno, entonces buenas tardes a todos. Les quería presentar un trabajo. Bueno, el título es em, un eh, approach, eh, un converse approach inclusiones diferenciales con, eh, involucrando conjunto prox regular. Este trabajo lo, tenemos en colaboración con Samir Adli de la Universidad de Francia y el estudiante de doctorado Bao Tran Nguyen. <coughs> Bueno, esta charla se trata de em, estudiar la, eh, este, eh, esta ecuación diferencial o eh, que llamamos inclusión diferencial, entonces dada en un espacio de Hilbert, entonces, x, entonces, x punto está en fx, f es eh, una aplicación, una eh, función lipschitziana, menos el cono normal a un conjunto C, con una condición x0 en el conjunto C. Entonces, tratamos de demostrar la existencia de soluciones y la estabilidad de, eh, de las soluciones de esta inclusión. Bueno, esta inclusión porque acá es, el lado derecho es un conjunto. Bueno, este problema, bueno, eh, más adelante voy a dar la definición exacta, pero el NC es el cono normal de a un conjunto R uniformemente proxirregular, que es una extensión o una familia más amplia que los conjuntos convexos. Y F es una, como, dije, es una aplicación Lipschitziana. Eh, ¿Aquí? No, eh, sí. Entonces, eh, denotamos sí, x0, punto coma, x0 es la solución que parte, solución de esta ecuación o inclusión, que en el instante 0 toma el valor x0. Sí, es una anotación. Entonces, la, quería decir que x, bueno, una solución de esta ecuación es una x punto x0, Entonces, que toma valores de un intervalo de tiempo y valores en H, que a t me da el valor x, XT, x. Entonces, la notación X0 significa que en, el punto, que en el instante cero, eso eh, se parte del, punto C. Estos problemas son, eh, se refiere a la literatura como problemas de... Em, problemas de barrio, barrio. Entonces, en inglés es sweeping process. Entonces, ¿qué significa? Bueno, eh, ¿qué significa esto? Tengo un conjunto C. Entonces, e-, eso es mi conjunto C. Entonces, y tengo, pueden imaginar un conjunto muy grande, Y adentro tienen una, una bola. Una bola, entonces, entonces que está eh, en movimiento. Y lo que pasa, bueno, imagínense que el C depende del tiempo T, entonces mientras que el conjunto CT se mueve, entonces la bola se mueve adentro del conjunto C. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, en, en un instante, la, cuando la bola eh, se choca con... Cuando se choca, entonces tiene una velocidad, entonces como vuelve atrás. Entonces la velocidad está, entonces está el, en menos cono normal, el conjunto C. Estos son los conjuntos T. Bueno, en la literatura se refiere a su process cuando el conjunto C depende del T. El F es una, bueno, depende cómo uno lo, lo Entonces, si no tengo el F, entonces lo que me interesa es eh, una bola sin mm, eh, fuerzas exteriores solamente depende de los choques que del anterior del conjunto C. El F, entonces uno puede imaginar que estos conjuntos se mueven en un bueno, campo vectorial de, de fuerzas. ¿sí? Entonces, esto es, no es una generalización, eh, bueno, uno la puede, la puede ver como una eh, ecuación diferencial. El F, bueno, una, eh, aplica una función lipschitziana, entonces, en el caso cuando el bueno, que conjunto es cero, eso se reduce a una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, lo que uno, sí, por ejemplo. Entonces, uno lo puede ver también como un problema de viabilidad. Es decir, imagínense que, bueno, tengo conjunto C y solamente me intereso a la ecuación x punto igual fx. Lo que quería de mi, ecuación diferencial, que la solución XT esté en el conjunto C. Una manera para obligarlo es agregar este término. Entonces, agregando el cono normal, eso obliga al que la trayectoria esté o sigue en el conjunto C. Que sí, no es necesario tener una igualdad porque en general esto es un conjunto. Eso, eso pasa cuando uno deja caer una bola, entonces cuando se choca con el peso, tiene muchas posibilidades de la velocidad, ¿cierto? Entonces, eso es para modelizar esos problemas de cuando hay choques con el interior de conjunto. Entonces, la pregunta que se hace, ¿este sistema tiene solución? Y eh, estudiar, eh, estudiar la, eh, la, estabilidad de esta solución. El primero que consideró estos sistemas fue Moro en los años 70. En el caso cuando el conjunto C o, o CT es un conjunto convexo. Y fue él quien dio el nombre sweeping process o sistemas de proceso de barrio a, esto, a estos sistemas. Bueno, luego y eh, recientemente en los años 90 cuando, se introdujo esta familia de regulares que es una familia más amplia, entonces empiezo a estudiar estos, eh, estos problemas. Lo, bueno, ¿qué es lo que se hace para estudiar esto? Entonces, ¿qué hace? Bueno, una, un método es por aproximar la solución. Entonces, consideramos, por ejemplo, la ecuación xt, bueno, igual f menos 1 lambda, la... Mm, entonces, gradiente, de la distancia al cuadrado de C a X lambda T. Entonces, X lambda de 0 igual X0. Entonces, eso fue también el método de, método de, eh, de Moro. Entonces, lo que se hace es aproximar este sistema con este sistema, bueno, que es una ecuación diferencial ordinaria. En el caso C convexo, es convexo. Esta función, la distancia, eso es la distancia del conjunto C, es convexa y e es C1. Entonces, así uno vuelve al, al problema usual de Lipschitz. Se demuestra que hay, eh, para cada lambda positivo existe una solución y por un método otro se demuestra que x lambda converge a una función x que es solución de esta que satisface esta inclusión. Bueno, eso eh, era en el caso convexo. Lo que se hace, bueno, lo que intentaron hacer mucha gente, incluyendo a Colombo, en el caso de Prox regular, es seguir lo mismo paso que el caso, el caso convexo. Nuestro trabajo era, bueno, seguir otro camino, eh, ver este problema de, otro punto, otro punto de vista. ¿sí? con inclusión, eh, como inclusión, ver esto como una inclusión involucrando un operador monótono máximo. Entonces estamos siguiendo Entonces, eso es, la, es una, otra parte del trabajo, pero la idea es eh, comparar el sistema anterior de sweeping process con esto. Entonces, la primera parte es igual, g es una función lipschitziana, pero en lugar de tener lo normal, tengo un operador a h, que es un, operador monótono maximal. Daré las definiciones exactas más adelante. Entonces, creíamos que este, esto es como un nuevo método para atacar estos problemas de sweeping process. Transformar el sweeping process en un problema de, con operador monótono maximal y que sí, estos problemas que son, están, eh, están bien estudiados desde los, desde los años 70 por Brisis, Pasi y muchos autores. ¿sí? Y volver, bueno, entonces y, eh, estudiar, sacar o deducir la existencia de soluciones a partir de esto. Bueno, solamente para recordar que, que queríamos decir por solución es cualquier función X variable T que toma valores en h, que es una función absolutamente continua, es decir, que tiene derivada en L1, en sentido de distribución, y que satisface la, inclusión diferencial CTP en, T. Eso es, eh, lo que, es una solución de la ecuación diferencial. Queríamos buscar una función que, haga esto, una solución. En términos de estabilidad, queríamos estudiar las siguientes funciones, que llamamos funciones o pares de Lyapunov, que son funciones que toman valores extendidas, semicontinua inferior, la función W es no negativa, un A positivo, entonces diremos que el par VW es un par A Lyapunov de la ecuación o de la inclusión, si, si para cada x0 en el condición inicial, la trayectoria o la solución de, de mi ecuación satisface esta desigualdad. ¿Sí? Pero para hacerlo más fácil, eh, en el caso de una función, llamamos una función de Lyapunov, una función igual que toma valores extendidas, semicontinua, y que para toda condición inicial, toda la trayectoria, bueno, la, la, la función o los valores, la función decrece a lo largo de la trayectoria. ¿Sí? ¿Qué queríamos hacer? Es caracterizar esta función. ¿Sí? Caracterizar estas funciones para nuestra inclusión diferencial. Para hacer más claro, recordamos lo que es conjunto invariante. Tengo mi ecuación diferencial. Un conjunto C es un conjunto invariante, cada vez que la solución, la trayectoria parte del conjunto C, toda la trayectoria sigue en el conjunto C. Bueno, se entiende que eso es, bueno, tiene un aspecto práctico, entonces tengo, un, no sé, un sistema y lo que quería es que mi trayectoria sea viable en algún conjunto. ¿sí? ¿Vale? Entonces, en términos de funciones, se consideró la función la función indicatriz del conjunto, bueno, del conjunto bueno, de un conjunto C, decir que el C es invariante es equivalente a decir que la función, que la función indicatriz es una función de Solo recordar que entonces recordar que la función delta de S es la función 0 si x en S más infinito si x está fuera de, ese. ¿sí? Entonces, solamente para ver este lema, que es muy sencillo. Entonces, C en variante. Recordamos que en variante, si X0 está en C, toda mi selección que parte en X0 sigue en C. Sí, sí, no, perdón, eso es, no, sí, el, C es mi, Sí, eso es ese. Ese perdón. No, eso es ese, y eh, que toda la trayectoria sigue en ese. En ese. sí. Es que por definición, sí, la trayectoria debe seguir en el eh, conjunto grande S. No, es S Entonces volvemos, entonces si es invariante significa esto, y e por, eh, perdón, es que, perdón, ese... Es que S. Entonces, eso es equivalente a que SXT, X0, como está en C, igual a C. ¿Sí? Es menor o igual que delta S, XC. Entonces, este, ah, esta propiedad de invariancia la podemos ver como una propiedad de, de funciones decrecientes. ¿El objetivo cuál es? estos problemas en general son muy complicados. uno no tiene acceso directo a, eh, para sacar o expresar la solución. Entonces, la idea es que, mm, tener algunas propiedades sobre los conjuntos S de manera de detectar que son o no, eh, que son o no eh, invariantes, sin requerir una, a un cálculo de la solución. Bueno, entonces son Sí, por ejemplo, uno puede, eh, pensar en, eh, en Chile tenemos mucho de esto, las cuotas de pesca, por ejemplo. ¿sí? Tiene un, sistema donde tiene eh, prioridad, sí, digo que, ¿cómo dice? bueno, tenemos, por ejemplo, la gente pesca algún pescado, ¿sí? determinado. Pero este pescado, entonces, según el esfuerzo de la pesca, puede, eh, subir, puede subir o, bajar de, cantidad. Entonces, uno entonces le gusta a la, empresa tener, seguir, eh, tener un nivel de, nivel de producción de pesca que es, digamos, entre 100.000 toneladas y 200.000 eh, toneladas. Entonces tiene tu sistema, entonces uno sabe cómo evoluciona la cantidad de, pescado que hay. Entonces es una ecuación diferencial o una inclusión diferencial. Y entonces la pregunta es determinar este conjunto C, tal que el nombre de pescado sigue entre, en este intervalo. Eso podría ser una, una explicación. ¿sí? Sino eh, también, bueno, eso lo vamos a ver bueno, esta inclusión, por ejemplo, imagínense que W es cero. Entonces, tener esta, eh, esta eh, desigualdad para todo t, porque tiene una exponencial aquí, eso obliga a, este término a irse al, cero. ¿Sí? ¿Sí? Em, y eso, sí, para todo t. ¿Sí? Y si, V, bueno, en general la, V es la norma cuadrada, lo entonces, eso significa que la trayectoria que se converge a, al cero, que en general son puntos de equilibrio del, sistema. No tiene eh, interpretaciones bien bonitas. <clears throat> Bueno, es un ejemplo de, eh, un ejemplo de ecuaciones de inclusiones diferenciales. Entonces, x2 es f más un lambda. Este lambda es una observación ajena a la ecuación para que es positiva, que tiene un producto con, eh, una otra función g, producto eh, interno igual a cero y g es mayor igual que c. Son problemas de complementaridad. ¿sí? Estos problemas se pueden eh, escribir como una inclusión diferencial observando que esta condición es equivalente a que este, este vector está en el cono normal que todavía no he dado la definición, que son vectores normales al, a R más en el punto GX. Eso no lo puede así que esta ecuación diferencial se puede ver como una inclusión diferencial. y esto, y además tomando por C este subnivel superior de G, se puede escribir exactamente con nuestro modelo. Sí, esto también eh, interviene en, el, en, circuitos eléctricos. En el caso, por ejemplo, si tengo un circuito simple, hay una resistencia, eh, un em, generador y este lambda modeliza como el, el diodo. ¿sí? Este diodo, entonces, lo que hace en un circuito solamente permite que el, corriente pase en una sola dirección. El hecho que pasa en su dirección se, traduce como esta igualdad con... Imagínense que el G es, que el es la identidad, eso me da que lambda es ortogonal a X. Entonces, eso en términos de corriente, que, está, bueno, que eso es o bien cero si X es positivo o, o es positivo si X es entonces, para decir que sí, eso es también, eh, interviene mucho en problemas de circuito eléctrico. Bueno, eh, solamente pues, paso rápido, pero solamente para recordar lo que es estos eh, conos normales. Entonces, si tengo un conjunto S cerrado, como un punto S en S, entonces llamamos el cono proximal del conjunto S en X, es, entonces lo que tengo es, bueno, eso es mi conjunto S, ¿cierto? Entonces considero, bueno, el S, si fuera este punto, tomo todos los, eso es mi proyección, todos los puntos cuyo proyección, cuya proyección es S. Por ejemplo, entonces tiene que ser esto. Entonces, como ven, todo esto tiene como, como proyección el punto, el punto S. Eso lo llamamos el cono normal proximal al conjunto S en el punto S. Entonces, todas las direcciones posibles. Llamamos el friche, con una norma de friche, son los elementos de H, tal que el LIMSUP, este, de producto interno, eh, eh, normalizado es menor o igual que, 0. Y el limiting, con el limiting es tomando el limiting de esto. Entonces un elemento x que es un límite de elementos, pero ese converge a ese. El cono normal de Clark es la envoltura convexa de esto. Bueno, en el caso convexo, todos estos son iguales y coinciden con el, cono normal al, al conjunto convexo. Con esto uno puede eh, definir lo que es un subdiferencial, que es una extensión de, eh, de diferencial dado una función phi que no tiene por qué ser finita, su inferior, llamamos un subdiferencial proximal de fin punto x si el vector xi menos 1 es un vector normal proximal al grafo, es los puntos que están por debajo del grafo de f, en el punto x phi x. Pueden pensar en funciones de... Bueno, esta función no tiene por qué ser diferenciable, pero considerando el epígrafo, que es este conjunto de φ, que sí podemos definir todos los, todas estas direcciones, tal que, entonces, el menos uno que dirigidos hacia abajo, ¿cierto? Tal que este vector es un vector normal, es decir, que hace cuando la phi es una función convexa coincide con nuestro diferencial usual de defensa. Definimos lo que es un conjunto proxirregular. Es, como dije, es para extender los conjuntos convexos. Diremos que eh, dado un, eh, números R alfa, un conjunto cerrado S, se dice R alfa proxirregular en un punto X barra, si entonces, en cualquier dirección, eh, en cualquier dirección en el cono, proximal, que la proyección de X más B es el punto X. Y eso eh, eh, ocurre en un entorno de X barra, eso es donde aparece el alfa, y para todos los V que son de norma a lo más R. Entonces, eh, diremos que es un R proxirregular si es R alfa proxirregular para algún alfa. Y es proxirregular si es, si es R alfa proxirregular para algún R alfa. guardamos esta última, que el conjunto S es R, eh, es R proxirregular cuando alfa es más infinito. ¿Cómo son estos conjuntos? Por ejemplo, lo que nos interesa es entonces, lo que necesitamos es que, por ejemplo, es este conjunto, este conjunto no, es convexo. Entonces, este conjunto en un punto x barra, que sí, no es, eh, no es un prox regular, porque si tomo este vector v como ven entonces x barra más v entonces, no tiene, no, tiene como proyección el punto X va. Entonces, cada proyección es o bien aquí o bien aquí. Pero podemos pensar en esto. por ejemplo, en, en estos, como ven, que, es, que esto no tiene por qué ser converso, pero que sí, la proyección de, de estos son todos el punto X va. Podemos pudimos pensar también en la unión de dos funciones convexas. Entonces, por ejemplo, si, me considero un alfa, tal que estoy, bueno, que los A son suficientemente separados, como ven, localmente se ve como una función, conjunto convexo. Entonces, eso para decir que sí es una, familia amplia de, más amplia que los convexos lo que eh, tiene propiedades igual como en el caso convexo, que todos los conos, conos normales coinciden para esta familia. Y obviamente cualquier conjunto convexo es un confronto proxirregular. Lo que nos importa es esta propiedad muy, muy bonita de los proxirregulares. Entonces, ese es R confronto proxirregular, este operador 1 por, dividido por R, la identidad más 1 normal proximal, este por la bola, eso es un operador monocono. aquí está el flash para conectar los sistemas de barrio con problemas de operadores monoconos. Y eso es la conexión está en, en, este, Dado un conjunto, eh, bueno, diremos que C es em, uniformemente proxirregular, es decir, pertenece a esta familia más, amplia. Si solamente si existe un operador monótono maximal que extiende esto, porque ya sabemos que por ser eh, proxirregular que este operador es monótono. Entonces siempre, eso es un eh, resultado simple, siempre a un monótono lo puedo extender para conseguir un operador monótono maximal maximal significa que es, lo más grande de, todos los operadores que extienden esto. Y eso es para, comparar, pasar de sistema de barrio a sistema con operador monótono. Además, cuando estoy en, el conjunto C, esta eh, extensión monótona, maximal monótona, que sí está controlada por este término. Y eso que es este, este resultado que, nos va a dar la relación eh, entera o completa entre ambos sistemas. Entonces, hacemos una eh, revisión de ecuaciones o inclusiones con operadores monótonos. Acá vienen las definiciones. porque es, eh, ¿Qué es un operador monótono? Es un operador multívoco de H en H tal que cada vez que los pares x1 y 1 están en A, bueno, pueden ver A como un grafo, que el producto, este producto es positivo. Diremos que A es máxima monótono, si es monótono y cualquier, eh, y contiene cualquier extensión monótona de, de, A. Para tener idea o fijar la idea es, tenemos este resultado de Rockefeller, que dice que si tengo una función convexa su interior, su subdiferencial en un operador monótono máxima. si teorema, bien conocido, si tengo, em, entonces, el sistema 2 es, recordamos que era con el operador monótono. Entonces, x2, este t, e, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, entonces es el resultado de los años 70 que dice que este sistema, cuando A es un monótono maximal, dado cualquier punto inicial en el dominio de A, siempre hay es solución, dado una condición inicial, que satisface esta propiedad, que llamamos propiedad del grupo, que depende de, manera de la condición inicial, que tiene derivada, derivada eh, la derecha en cualquier T y además eh, la derivada está dada por esto. Entonces, para decir que son resultados bien conocidos de los operadores no economía. Entonces, lo que hicimos nosotros era eh, caracterizar los, conjuntos invariantes. Entonces, si consideramos un conjunto S, un conjunto de H, con esta propiedad, el dominio de A son los donde A ah, no es Entonces, si tomo un X0 en el dominio de A con S, entonces supongo que existe números M positivos positivo tal que esta desigualdad se Entonces, lo, que, hago, dado cualquier elemento X en el cono proximal, siempre existe un X en AX cotado por N, tal que este producto es negativo. para entender esta ecuación, bueno, supongan que por un momento que el A es cero, ¿cierto? Entonces lo que tengo es, tengo esta ecuación. en el caso de A igual a cero, tengo una ecuación. Lo que quería es, entonces quería asegurar que ese es invariante dice que F0 en S es un teta que f de T0 en S para todo T. Quería asegurar esto sin calcular suficientemente la solución. Entonces, ¿cómo lo, ¿qué dice está? Bueno, A igual a 0. Entonces, lo que, lo que dice esta eh, desigualdad es que para todo T en eh, X, bueno, que existe eso es 0. Entonces X, f, x, menor igual que c. Así Está la, la, condición se, se, reduce a esto. Bueno, ¿qué significa esto? Recordamos que fx es, entonces lo que dice es, entonces tengo mi conjunto S, entonces este F es, es como la velocidad de... Entonces lo que dice es que si estoy... F, este. Entonces lo que dice la ecuación es que en este punto está opuesta a los al cono normal proximal. Entonces, en este punto, cono normal proximal es esto, cono normal proximal de este SMX. Entonces, está opuesto, eh, entonces está opuesto, es decir, que la velocidad tiene que ser dirigida adentro del campo Entonces, es esto la idea de, bueno, y como ven, esta condición no, en esta condición no necesito la solución entonces no depende de la solución sino depende del Y la, bueno, esa es una, bueno, es un poco complicada, sí, pues el sistema es, ahora lo que tengo es que está en menos y como normal, S, bueno, menos A, que Entonces, lo que, lo que pido es que, que dado cualquier elemento xi, pues, en el cono normal, al menos existe un elemento en este lado derecho que, es, que tiene un producto interno negativo. Así, entonces la conclusión que sí, la solución es seguir en el conjunto S. Esta, eh, esta desigualdad obliga a que la X siga en el conjunto S. Bueno, eh, este corolario, bueno, acá es mi sistema esto con A. Bueno, lo que dice si, bueno, si tengo esto para todo X, para todo X0, es solamente una, eh, una forma global de esto. Entonces, ahora lo que quiero es eh, demostrar la existencia del de la, sistema de barrio. Entonces, lo que hago es, lo que tengo es, primero, entonces el teorema dice que sí existe una solución, entonces eso es ¿se acuerdan? Eso es el lado derecho de, lado derecho de mi sistema de barrio. Entonces lo que sé es por el lema anterior, que eso es un monótono, entonces siempre existe un A maximal monótono que satisface esto. Considero ahora la, inclusión con este sistema, es del tipo usual que aparece en Brisis, tiene solución y eh, por ser A un operador monótono maximal, que tiene todas las propiedades que, vimos en el teorema anterior. Y ahora para poder volver, para poder volver al sistema de, de barrio, voy a necesitar esto. Pero esto, bueno, así que cualquier solución de esta y por la inclusión de A en este conjunto, voy a volver al sistema de barrio. Pero cuidado, para esto necesito que esta igual inclusiones la tengo solamente para los X en el conjunto C. Entonces, para poder, para poder pasar esta etapa, que necesito que demostrar que el XT, la solución que encontró para este sistema, tiene como C un conjunto invariante. Entonces, la solución del sistema con operador monótono tiene este conjunto C como conjunto invariante. Y ocupamos o utilizamos el resultado anterior, que ya tiene un criterio para ver si el C es invariante 1. Y bueno, que es invariante no es difícil verlo. Entonces lo que necesito es una, entonces de si en, en el cono normal a lo que necesito es, bueno, que exista por lo menos un elemento de cono, del, del lado derecho que tenga un producto interno menos igual que C. Pero no, no quiero entrar en los detalles por la hora. Sí. Entonces, llegamos entonces a, a, eh, demostrar la existencia de soluciones, hacer la relación con los operadores monótonos. Y eh, yo encuentro que, bueno, encuentro que eso da una otra alternativa. Es que la usual, lo que hace la gente, es que el teorema de existencia es conocido. Lo que hace la gente es pasar por las regularizadas. ¿sí? igual como en el, caso convexo. Entonces se demuestra de nuevo siguiendo el mismo paso que hizo Morro hace no sé cuánto antes Entonces lo que hicimos nosotros es ver que este sistema de barrio se puede ver como una eh, inclusión diferencial con operador monótono que ya hay muchas bastante literatura en, este caso. Bueno, y obtenemos todas las propiedades que uno espera. En... Bueno, ahora llegamos a las eh, funciones de Lyapunov. Bueno, y eh, la, comparación es muy sencilla. Entonces, lo que teníamos antes, eh, decir que un conjunto S es invariante es equivalente a que la V, la función indicadora o la indicatriz, es... Eh, entonces, eso es, igual para cualquier función V, no necesariamente la función indicatriz. Dado cualquier V, W, entonces es la misma, bueno, recuerdan que antes estaba aquí con un normal proximal que era su diferencial de la función indicatriz. Entonces, el mismo criterio eh, funciona para cualquier V, bueno, la, misma hipótesis, y eso nos da una, una relación o eh, esta desigualdad donde la, V eh, decrece a lo largo de, de la trayectoria. Bueno, son, eh, pero si quieren, en el caso diferenciable, pues el caso diferenciable, el subdiferencial diferencia es el mismo gradiente y, la, y el criterio sí, es de, entonces donde tengo una función v que es diferenciable, es de diápono, es decir que v decrece a lo largo de la trayectoria si tengo esta desigualdad. Eso es un elemento del lado derecho de, de Shooting Process con, eh, la norma más mínima. Bueno, igual tienen algo en el, caso de IFCM, pero eso es la, lo que se ve más, más cuando la, la es, Bueno, ya listo. visto y termino con una última, es, eh, no sé, tengo mi sistema de tengo un sistema de, de ¿cierto? Eh, supongo que cero es, un, punto de equilibrio de este sistema, es decir, que cero está en C, el F0 igual a cero. Eso es mi cero. Cero es un punto de equilibrio. La pregunta que hago, si para, algo, eh, para, un, para X0 cerca del, del cero, la trayectoria o la solución de esto converge a cero. Entonces, una manera es calcular la solución, pero uno puede que no, puede que no, puede que sea difícil calcularla. Entonces, ¿cómo uno puede garantizar esto sin, sin Entonces, una hipótesis, una hipótesis, por ejemplo, esta, que existe un epsilon delta, bueno, que el, X, que producto x fx más delta la norma al cuadrado es menor igual que cero para todo x en c ese criterio no depende de la solución, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo podemos, relacionarlo con el criterio de Lyapunov que teníamos? Es que, bueno, este x es la derivada o el diferencial de la norma al cuadrado. ¿Sí? La, norma al cuadrado. Entonces, esto asegura que la función la norma al cuadrado es, o un medio la norma al cuadrado, es una función de, de Lyapunov. Entonces, eso, eso implica que Entonces, eso implica que la, V, un medio la norma al cuadrado, eso es delta, eso es un par de diápono. Bueno, ¿qué significa esto? Que un medio x, x0 al cuadrado menos 01 t. Entonces, delta x, x0 de todo que eso es menos igual que el mismo valor en, 0, que es x0 más delta, delta t. Entonces, y con esto, bueno, con un, uno puede elegir bien los parámetros para asegurar que esto que sí va al, cero. ¿Sí? Bueno, lo pueden ver, por ejemplo, con, esta función, que esto es, esto es acotado, ¿cierto? Cuando t va al más infinito, este integral es finito. Entonces, eso obliga que a esto, esto el término general convergerá a cero. Entonces, son estos son estos eh, bueno, trucos que permiten eh, la estabilidad, eso la llamamos estabilidad sintética Bueno, por ejemplo, puedo agregar acá un, em, un A, digo, estrictamente positivo para conseguir estabilidad exponencial. Bueno, así. Bueno, ya terminamos. Entonces, lo que hicimos acá es reencontrar un resultado conocido de existencia de soluciones de, de sistemas de barrio. Pero lo nuevo es el método y la segunda parte que es el estudio de la estabilidad, caracterizaciones de funciones y pares de Lyapunov. acá hay un conjunto de, bibliografía. En estos dos, eh, bueno, esto es el, un paper que, bueno, eh, esto es, em, trata de, pero para aquellos interesados en esto pueden bueno, el primero que considera funciones eh, proxy regulares fue Corny, en los años 83. Sí. escribir, eh, bueno, relacionado con, relacionado con problemas de viabilidad. Bueno, bueno la literatura es muy, amplia, pero igual eh, Clark tiene mucho trabajo, bueno, Colombo para los sistemas de barrio, entonces Tibo también en muchos trabajos. Y el primer resultado de, eh, de pares de Lyapunov eh, fue eh, o apareció en, este trabajo de, de Entonces lo que estamos haciendo ahora es que lo que hemos considerado hasta el momento son sistemas de barrio, pero eh, falsos, porque el conjunto C no depende de, T. Entonces lo que estamos intentando es extender esto al, con C dependiente, dependiente del, T, que son los verdaderos eh, sistemas de... El problema de esto es que estamos en este lema. Entonces, cuando encontramos, entonces, este lema, por ejemplo, este A, bueno, si, si depende del T, eh, este operador va a depender del T. ¿sí? Y al parecer, eh, sistemas con operadores que dependen del T no, hay, muchos, no hay trabajos. Entonces, habría que eh, trabajar para sacar el resultado de existencia, y de estabilidad para inclusiones con operadores dependiendo del T. Entonces pues estamos en, en esto. Bueno. bueno, muchas gracias.